तो आज का टॉपिक रहेगा eigen value eigen value and eigen vector तो what is eigen value and eigen vector suppose हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है let A be a square matrix ये स्क्वायर मैट्रिक्स है of order order n then matrix a minus lambda i a minus lambda i is said to be characteristic matrix तो ये करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स कहलाएगा ए माइनस लेमडा आई और mod mod of A minus lambda I is called characteristic characteristic polynomial polynomial तो ये कहलाएगा हमारे पास करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स और ये कहलाएगा करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स मैं एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ समझाना चाहूँगा कि करेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल किस तरह से हमारे पास फॉर्म हो रहा है सपोज एक मैट्रिक्स है हमारे पास ए मैट्रिक्स है ए इसमें एक एलिमेंट है two two one one three one one two two ठीक है तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स जो हो गया करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स जो कहलाएगा होगा A minus lambda I matrix A minus lambda i. That is matrix 2, 2, 1, 1, 3, 1, 1, 2, 2 minus lambda matrix 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. और करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा characteristics पॉलिनोमियल नॉमियल इसी तरीके से आ जाएगा mod two two one one three one one two two minus determinant one zero zero zero one zero zero zero one और ये इक्वल होगा two two one one three one one two two minus lambda zero lambda zero zero zero lambda zero zero zero lambda तो ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास two minus lambda zero zero two minus lambda two one और वन थ्री माइनस लेमडा और जी आपका टू माइनस लैम्डा ठीक है ये पॉलिनोमियल क्यों कहला रहा है ये देखने वाली बात है पॉलिनोमियल इसलिए कहलाएगा अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यूज हम देखें तो क्या डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास तो देखते हैं हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते इस रो के रेस्पेक्ट में लेते हैं पहला एलिमेंट है टू माइनस लेमडा का कोफिशेंट कौन आएंगे कोफिशेंट आएंगे हमारे पास ये छुपा ली जाए इनकी मल्टीप्लीकेशन इससे माइनस ये तो three minus lambda two minus lambda minus two minus second element है टू सेकेंड एलिमेंट है तो माइनस टू ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन होगी अब ये कर लिया जाएगा तो one into two minus lambda मतलब two minus lambda minus one तीसरा तो एलिमेंट आएगा इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे किसके तीसरा वन के लिए प्लस वन वन के लिए two minus three minus lambda तो ये कुल मिला के आ गया आपका पॉलिनोमियल की फॉर्म आ जाएगी टू माइनस लेमडा ये ये हो जाएगा six minus two lambda minus three lambda minus five lambda plus lambda square minus two minus one minus lambda two तो ये और ये हो गया आपके पास plus two minus three plus lambda तो ये आपका हो गया टू माइनस लेमडा ये आपका आ जाएगा minus lambda square minus 5 lambda plus 4 minus 2 plus 2 lambda minus one plus lambda multiply कर लीजिए minus two lambda square minus lambda cube plus lambda cube minus ten lambda plus के five lambda square plus eight minus के four lambda minus 3 plus 3 lambda lambda cube lambda square minus 2 plus 5 plus 3 lambda square minus 10 or minus 1 minus 10 minus 1 so minus 11 lambda plus 8 yeah my boss lambda cube plus 3 lambda square minus eight minus eight lambda और ये ये कौन आया था करेक्टरिस्टिक पॉलीमिनल करेक्टरिस्टिक पॉलीमिनल लिखा गया था A minus lambda I mod A minus lambda I is equal to characteristic polynomial आ गया अगर हम इस पॉलीनोमियल को इक्वल करते जीरो के करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाती है characteristic equation characteristic equations mod a minus lambda i is equal to 0 is called characteristic equation characteristic equation ये characteristic equations के लाइन मतलब कि जैसे for example ये हमारे पास polynomial आया था lambda पहले example हैं इसमें ये एक पॉलिनोमियल आया था इसे हम क्या कर लेंगे इसे लिख सकते हैं lambda cube plus three lambda square minus eleven lambda plus eight is equal to zero तो ये इक्वेशन हमारे पास करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी ठीक है इसके बाद अब ये इक्वेशन से करेक्टरिस्टिक इक्वेशन से कितने ऑर्डर की है थ्री ऑर्डर की तो इसके रूट होंगे लेमडा के lambda one lambda two lambda three तीन रूट होंगे लेमडा वन लेमडा टू और लेमडा थ्री ये जो रूट्स है ये रूट्स कहलाएंगे characteristic polynomials this root the root roots of characteristic equation characteristic equation characteristic equation ये lambda 1 lambda 2 lambda 3 is are said to be said to be said to be eigen eigen values ये लैम्बडास जो है आइगन वैल्यूज कहलाएगी तो अब हम ज़रा एक आइगन वैल्यूज़ निकालते हैं क्या है फिर फिर से हम इसका रिविज़न करते हैं आइगन वैल्यूज़ आइगन वेक्टर का तो A A let A B A square matrix of order N N order का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है then A matrix A minus lambda is set of characteristic matrix ये करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स कहलाएगा इसका डिटर्मिनेंट करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कहलाएगा तो हम देख रहे हैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर ये और इसे हमने देखा कि ये आगे चल करके एक पॉलीनोमियल हमारे पास बनाता है ये करेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल कहलाएगा तो करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स करेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल हो गया A minus lambda I A minus lambda I निकालेंगे सीधा वहाँ पर बस सिर्फ डायगनल एलिमेंट में माइनस लेमडा कर देंगे डायगनल एलिमेंट में जहाँ पर है two two minus lambda three था थ्री माइनस लेमडा अगर इसको इक्वल कर दे जीरो के तो ये हमारे पास आ गई करेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो रूट होंगे इसके हमारे पास अगर ये जैसे क्यूबिक इक्वेशन आई तो तीन रूट होंगे बाई क्वाड्रेटिक आई है तो चार रूट होंगे मतलब जिनकी बात घात चार है तो चार रूट वाले आएंगे चार रूट के जो हमारे पास रूट्स आएंगे चार आएंगे तो इस तरीके से इनके कुछ रूट्स आएंगे ये रूट्स जो कराएंगे आइकन वैल्यूज कराएंगे मतलब इसे अब हम सिंपली निकाल सकते हैं किसके मेथड से बाई अब इसे हम फैक्टराइज करके सीधे सीधे से हम इसे निकाल सकते हैं ठीक है इसे फैक्टराइज कीजिए और ये निकल के आपके पास आ जाएगा चलिए इसके ही मैं रूट्स निकालता हूँ आगे तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास अभी आई थी lambda cube plus three lambda square minus eleven lambda plus eight is equal to 0. और हमारे पास सपोज ये एक इक्वेशन आ रही है कुछ इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस कोई अनदर इक्वेशंस में ले लेता हूँ lambda cube minus 7 lambda square plus 11 lambda minus five is equal to zero तो इस equations के रूट्स कितने होंगे क्या होंगे ये characteristic equations है अब करेक्टरिस्टिक के इक्वेशंस के रूट जो होंगे वो हमारे पास आइगन वैल्यू होंगे तो आइगन वैल्यू के इसके आइगन values हमें निकालनी है तो कितना आएगा यहाँ पर हम lambda is equal to one रख दें तो ये solve हो जाएगी so lambda is equal to one पर हमारे पास माइनस ट्वेल्व आ रहे हैं ये ट्वेल्व आ रहे हैं lambda is equal to one that means lambda minus one lambda minus one एक फैक्टर है तो हम फैक्टराइज कर लेंगे सिंपली मेथड से जो हमारे पास करते चले आ रहे हैं ट्वेल्थ में लेमडा तीन दफ़े लिखा हमने यहाँ पर लेमडा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया लेमडा क्यूब बनाना था ये माइनस के लेमडा स्क्वायर तो माइनस के सिक्स लेमडा से कर दिया था ये सेवन पूरे हो गए ये माइनस के प्लस के सिक्स हो गया प्लस के फाइव से हम इसे मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा लेमडा माइनस वन और lambda square minus six lambda plus five is equal to zero lambda minus one lambda square minus three ये हमें लाना है five minus five lambda minus lambda minus plus five is equal to zero और lambda minus one lambda common lambda lambda minus 1 lambda minus 5 and lambda minus 1 is equal to 0 that implies lambda is equal to 1 1 and 5 ये तीन वैल्यूज हमारे पास निकल कर आती है लैम्डा की तो ये तीन वैल्यूज हमारे पास कहलाती है करेक्टरिस्टिक ये कहलाएगी आइगन वैल्यूज वैल्यू तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास आएंगे <clears throat> जो इस एक्सरसाइज में रहेंगे कि find the eigen values of matrix उन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी होगी और कुछ फाइंड द इसका एप्लीकेशन जो होता है और इसका एप्लीकेशन दिखाएंगे अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन बताया हुआ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ये कह रहा है find the eigen value eigen values and eigen vector vector eigenvector of matrix A matrix A A is equal to 3 1 4 0 2 6 0 0 5 ठीक है ये मैट्रिक्स का हमें आइगन वैल्यूज़ निकालनी है ये दे दिया आइकन वैल्यूज भी निकालनी है और आइकन वेक्टर भी हमको इस मैट्रिक्स का निकालना है किसका ए मैट्रिक्स का ए इज इक्वल टू तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे सॉल्यूशंस में सबसे पहले करेक्टरिस्टिक इक्वेशन सबसे पहला काम रहेगा हमारा करेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो क्या होती है three minus lambda one four zero two minus lambda six zero zero five is equal to zero इसका एक्सपेंशन कर लेंगे ये वैल्यूज़ निकाल लेंगे थ्री माइनस लेमडा के लिए हमारे पास होगा five into two minus lambda minus six into zero zero minus one के लिए होगा ज़ीरो माइनस ज़ीरो और प्लस फोर के लिए होगा zero minus zero is equal to zero तो ये आपकी आ गई है कुल मिलाकर के five minus lambda sorry five minus lambda ये आ गई आपकी फाइव माइनस लेमडा ठीक है तो ये हमारे पास ये तो सब ज़ीरो हो गया तो ये बचा two minus lambda 3 minus lambda 5 minus lambda is equal to 0 so 2 minus when 2 minus lambda is equal to 0 then lambda is equal to 2 when 3 minus lambda is equal to 0 then lambda is equal to 3 equate kar liya 0 ke or when 5 minus lambda is equal to 0 that implies lambda is equal to 5 तो lambdas की values आई है two comma three comma five तीन डिफरेंट वैल्यूज आएगी पोलिनियमल इक्वेशन भी हमारे पास थ्री ऑर्डर की तो, तो तीन इक्वेशन हमारे पास आई अब हमें इसके कॉरस्पॉन्डिंग आर्गन वेक्टर चाहिए हमको तो पहली इक्वेशन हमारे पास थी मैट्रिक्स था A is equal to three minus तो करेक्टरिस्टिक वेक्टर पर हम 4 4 lambda is equal to two two के लिए करेक्टरिस्टिक vector करेक्टरिस्टिक vector कैसे निकालेंगे ये चीज़ नहीं है तो हमारे पास है vector three minus two 3 minus 2 lambda equal to 1 4 0 2 minus 2 6 0 0 5 minus 2 जो भी कर लेमडास थी वो वैल्यूज़ हमने यहाँ रख दी और x1 x2 x3 is equal to 0 0 0 तो ये हमारे पास आ जाता है कितना one one four zero zero six zero zero three x one x two x three is equal to zero zero zero ठीक है ये ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो हमारे पास निकल के आ गया टू के लिए तो यहाँ पर अगर हम चेक करें तो ये बैक प्रोपोगेशन से जो है three x three is equal to zero और सिक्स एक्स थ्री भी आपका जीरो आ गया that implies x three is equal to zero और फर्स्ट इक्वेशन जो आएगी वो आपकी आएगी x one plus x two plus four x three is equal to zero that implies x one plus x two is equal to zero x one plus x two is equal to zero ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन से आ जाएगी अब यहाँ पर that implies x one is equal to minus x two ठीक है तो अगर हम ये मान लें कि इसकी value let x two is equal to k है then x one is equal to minus k होगी तो मैट्रिक्स हमारे पास आइगन वेक्टर आ जाएगा ई आइगन वेक्टर x1, x2, x3 एक इक्वल होगा माइनस के के जीरो ठीक है क्या बाहर भी ले सकते हो आप minus one one zero zero का इसी तरीके से अब हम निकालेंगे lambda is equal to three के लिए for lambda is equal to three characteristic equation vector की बात कर रहे हैं मॉडल वेक्टर चाहिए तो ये हो जाएगा three minus three one four zero two minus three six तो लेमडा की जगह हमने थ्री रख दिया सब जगह zero zero five minus three तो ये हमारे पास है x one x two x three is equal to zero zero zero तो मैट्रिक्स आ गई zero one four zero minus one six zero zero two x one x two x three is equal to zero zero zero zero zero zero तो इक्वेशन हमारे पास इससे बन के आएगी पहले इक्वेशन बैक प्रोग्रेशन इससे ले लेते हैं two x three is equal to zero that implies x three is equal to zero अब इससे ले लेते हैं ये तो ज़ीरो हो जाएगी और इसके minus x two plus six x three is equal to zero that implies x three zero put करने पर एक्स टू भी ज़ीरो ये दोनों हमने वैल्यूज़ की पुट कर दी ठीक है हम पहले इससे लेके चले क्योंकि यहाँ पर x1 का कोफिशियंट ज़ीरो x2 का कोफिशियंट ज़ीरो x3 का two is equal to zero फिर हम इससे लेके चले x1 का ये x2 का ये और x3 का ये तो ज़ीरो x2 क्योंकि x3 भी ज़ीरो है यहाँ पर आ गया हमारे पास similarly x1 one zero into x one plus x two plus 4x3 hmm. x2 is equal to 0 but x1 is not equal to 0 x1 is not equal to 0 that implies x1 koi k hai then the eigenvector eigen vector hamare paas आ jayega x1, x2, x3 is equal to k 0 0 1 0 0 इस तरह के समीकरण से लिख सकते हैं अब हमारे पास लेके lambda is equal to five के लिए for lambda is equal to five C H characteristic characteristic vector कितना होगा जी three minus lambda one four zero two minus lambda six 0.005 minus lambda x1 x2 x3 is equal to zero zero zero तो ये हमारे पास आएगा फाइव लेमडा पुट कर दो five three minus five one four zero two minus five six zero zero five minus five हमने क्या करा लेमडा को फाइव पुट कर दिया पहले वाले केस में लेमडा थ्री रखा था लेमडा इजिकल टू टू रखा था इसी तरीके से हमने इसमें फाइव कर दिया और is equal to zero zero zero तो यहाँ पर हमारे पास आ गया क्या क्या आ जाता है निकल करके हमारे पास निकल कर आ जाता है two minus one four zero minus three six zero zero zero और यहाँ पर आ जाता है x one x two x three equal to zero zero zero तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हम चलते हैं हेलो हाँ, तो हम इसे चलते हैं